खाना बना तो तो गंदा मोटा है तो दो बंदे रिवाइव कर रहा हूं ऊपर ऊपर चल मेरे पीछे है ऊपर है सब ऊपर फिनिश कर रहा है यार एनिमीज अहेड